さんにインタビューしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えっと、まず、この SSP を立ち上げたきっかけっていうのをお伺いしたいんですけども。まあ、僕たちあの青木三兄弟って言って、はい、まあ、長男と次男、まあ、僕三男なんですけど、はい、まあ、3人ともオートバイで子供の時から一緒にレースをしてまして、はい、まあ、大人になってプロライダーになって、はい、3人であの世界選手権のレース出てたんですね、でその中でですねあの次男拓磨 って言うんですけど、はい、タクマがですね、まあ、練習中の事故で、うん、あの下半身不随になりまして、うん、でそれで、まあ、234年今経ってるんですけど、はい、2019年の時にもう一度タクマをあのオートバイに乗せてあげたいっていうところから、はい、あのこのプロジェクトが、あの発信しました。はい下半身麻痺の人がやっぱりバイクを乗るっていうことはすごく大変だと思うんですけど どういうふうにバイクを改造するとか、うん、あどうやってそこの乗れるようなバイクを作り上げたっていう部分のちょっと苦労とかをお伺いしたいんですけどもオートバイって健常者しか乗れないっていうふうに、うん、まあ、当たり前のように多分みんなも思ってると思うんですけど、はい、思ってて でその中であの、まあ、今 SNS が普及しているように、はい、フランスでですねあの 1000cc の大きいオートバイを車椅子の人がこう乗って、レースしてるシーンを見て、 <laughs> でこれ何ってでそこからは本当海外のサイト調べまくって、はい、高間にどうやったら乗せられるんだろうっていうふうに思って。 でそこからそのステップだったりそのシステムだったりこれシステムも今イギリスから輸入したりとかもしてるんですけどでそういうのも見よう見まねでこう作ってみて、はい、まあうちの琢磨だからいっか <laughs> とりあえずもうそういう気持ちから、はい、ね、もし、まあ、万が一、まあ、乗せてあげるっていうことが決まって、はい、で万が一転んでもまあ身内だしみたいな感じの軽い感じで始めたんですけどまあもう本当僕たちも手探りでね、こういろいろ始めて。うん 僕たちもこう未知の世界だったからうんそれで拓磨にこうどうってこう相談しながら、はい、でこうしたらいいよっていうアドバイスもらいながら、はい、こう回数を重ねながらこう今の形になってきたっていうのはありますね。実際この、まあ、今後ろにあるバイクが障害がある人たちが乗れるような仕様になってるんですけどこのいろんな障害の人に対して ちょっとずつちょっとずつ改造をしてるんですよね。そうですね、あのー、僕たち、えーまあ、拓磨が、あのー、下半身不随だったので、はい、まあ、車椅子の人、最初メインかなっていうふうには思ってたんですけど、まああのー、このサイドスタンドプロジェクトっていう会を進めていくたびにですね、はい、いろんな障害を持たれてる方から問い合わせをありまして、はい、まあ、もちろん義足の人だったり、義手の人だったり、 でまあ、今回あの障害、ね、視覚障害の方もいらっしゃって、はい、もう視覚障害の人、いや、絶対乗れないでしょって僕も思ってて、 <laughs> 多分みんな思ってたと思うんですけど、はい、でまあ、そういう人たちがですね乗れるように、ですね我々はあの例えば、ね、右手義手だったら、じゃあ、左手にアクセル持ってくればいいじゃんっていう発想の転換でね、 あのオートバイは必ず右手がアクセル右手がフロントブレーキっていう固定観念を外せば、はい、別にあの誰でも乗れるオートバイだと思ったのででそういう発想の転換から障害を持つ人に対してその人が乗れるように、はい、えー、準備をしてこういう開催を行っております。まあ、そのスタートは下半身麻痺からのスタートですけど、まあ、ちょっと言ったように今回は視覚障害の方で、はい えー、さっきお話聞いたら、まあ、ほとんどがほとんどが、まあ、ほぼ全盲の方で見えてなくて、うん、一番うんこの SSP で視覚障害を乗せたのがあの今回一周された方がそうですね飯田さんという方 <laughs> でねそうあの人は自分から参加したいんですっていうふうに突然来たんですか あのそうですね、我々あのホームページとか、まあ、Facebook と通じて、オートバイ乗りましょうというふうに PR をしてまして、はい、でその中で、あのすいません、視覚障害なんですけど、オートバイ乗れますかっていう連絡もらって、 <laughs> いやー、絶対無理だよっていうふうに僕も思ったのね。はい メールいただいて、まあ、社会人としてもうすぐ返さなきゃいけないなっていう、なんかさもう分かるでしょもう来たらすぐ返さなきゃいけないのが社会人かなと思ってたんだけど、もう抜いたさんの場合はもう2日3日考えていやどうしようかなと思ってでいろいろ考えたら、まあ、今オートバイのそのツーリングしてる中の支流のツールとして、はい、ライダー同士がそのインカムをつけて、こう 会話をして楽しんだりとか、例えば音楽を車でねこう運転してるようにこうあの音楽を聴いて走ったりっていうのがあるのではでそういうシステムをもしかしたら使ったらいけるんじゃないかなっていうふうに思って <laughs> そうそれでもう半信半疑だったけど、はい、とりあえずできるかどうか分からないけど、はい、 乗ってみますっつったら「行きます!」すごいそうまあここにある車両なんですけど、はい、転倒しないように補助輪をつけてるんですね、はい、いずれ取れるんですよねちゃんと二輪で走ることができるんですよねそう僕たちあの目指してるのがあの障害者だからこのバイクしかダメっていうのは、うん 僕が嫌なんですよでやはりこう障害を負ってる方でもやっぱり車と同じように、この場合あこの車乗りたいよとかあの僕はホンダ乗りたいんだよ僕はあの鈴木乗りたいんだよっていうふうに同じようにこうそういう人たちもねあのオートバイ乗れるように、補助輪を卒業できた人には、我々あの、v、BMW と MV アクスターっていうオートバイを使いまして、 戦士市のオートバイを用意してるんですねここだと外周路走ったりとか、はい、まあ、皆さんもちろん免許がないので <laughs> あの免許がないので、まあ、今だとサーキットとかね、あのわれが時間を貸し切って、われわれだけでこう走ってもらう、はい、でしかもこう1人で走るとやっぱりスピード出しちゃうと危ないから、ちゃんとあのプロライダーが先導してあのツーリングレベルのスピードで、はい、あの走っていくっていうこう楽しんでいく。 スタイルをとっております、はい、今後の SSP の活動目標というかこういうことやっていきたいとかまあ 大きくしたいってわけではないとは思うんですけど。大きくしたいですか。あ、ごめんなさい。いやいやいや、あの、本当この活動って、はい、日本から、まあ、われから始まってるんですね。はい、で、世界探しても、こういうふうな、あの、活動してるところってなくて。日本って、ね、さっき言ったように、まあ、ホンダだったり、鈴木だったり、川崎だったり、ヤマハだったり。うん、もう世界を誇れる四大メーカーがあって、その日本から。 あのこういう障害者に対して、あの発信できていけたらいいなっていうふうに思ってるんですよだって日本人だけじゃないでしょバイク好きって <laughs> そう世界でやっぱりこうやってないんですってこの活動で世界のそのフランスの見てるのは、はい、もう本当こう好きな人が来てもうバイク買って自分でこうやってるんですね我々はあの機内に乗れるか乗れないか分かんないのに、うん じゃあ眞子さんちょっとこれバイク乗るのに300万かかるんですけどっつったら <laughs> いやいやいやちょっと待ってそんなハードル高かったらね、やっぱりこう気持ちがないとそこまで出せる人もいないですし、免許持ってて、オートバイ買う時ってあこのオートバイいいなって言ったらお店行けばこうただで乗らせてくれるじゃないですか、試乗車、うん、そうですねそうだからそれと同じようにあの参加を申し込みされた方にはですね、うん、我々がこう全てあのつなぎだったりヘルメットだったりオートバイだったりっていうのを用意をして開催をしております この体験会というかプロジェクトに参加するときに費用かからないかからない <laughs> そう参加される方にはお金は我々もらってなくてあのその代わりまあもちろん運営資金とかは必要なので、はい、我々あのオートレースの補助金と、えー、あとですね協力していただいている企業さんだったりあと個人で寄付金をしていただいている方 から力をいただいてこの活動につなげてるっていうところですじゃあやっぱり気軽に体験しに来てほしいですねそうですねやっぱりこう、車椅子だからまあオートバイ無理だよって、興味あっても無理だよって諦めるんじゃなくて我々と同じこうオートバイで楽しむっていうことをね、はい、あの体験してもらえればあのすごい嬉しいですしあの一緒に体験してもらって楽しみをみんなでこう分かち合って でまたあの僕たちはですね最終的に峠で一緒に走りたいんですよ健常者と一緒にそのこういうところでオートバイ乗れるようになって、はい、まあ、サーキットで何回か乗って、まあ、この人大丈夫だなっていうふうに、えー、我々がこう認定をしてそういう方はですねあの、まあ、年に1回ね市町村とちょっと調整も必要ですけど、はい、 <laughs> ね、峠だったりそのところを借り切れたら そこでね参加者の人とオートバイ仲間ってツーリング仲間いますから、はい、でそういう人たちと一緒にこうねオートバイを楽しむっていうことを 最終的にはやりたくてそうですね行動でも貸し切ったら免許なくても乗れるんですもんねそうそうそうそういやすごい <laughs> なのでね本当だからそこまで行くのはまだまだあのー、難しいハードルがいっぱいありますけど、はい、でも少しずつ我々やっていけばきっと叶うと思って、あの進めてますので、はい、少しずつこうね広めて広めていきながら、はい、社会にね こう認められるような活動にしていけたらいいなっていうふうには思っておりますそうですねやっぱり知らないからこう協力でできないっていうのもやっぱりあるので、まず知ってもらうことから本当に大切だと思うので、まあ、今回私こういうふうに YouTube でご紹介させていただいて、また次回体験もするので <laughs> <laughs> ぜひあのねあのそのあの見てみんなもやってみたいって思ったらそう、ね、申し込み方法としては、えー、SSP のホホームページ ホームページ SNS ですか、はい、ホームページからですねあの 問い合わせっていうところメールがございますので、はい、まあ、そこからあの参加申し込みのあの要望をですね、はい、書いていただければこちらから事務局からですね、い、ろいろ申し込み用紙だったり、まあ、サイドスタンドプロジェクトでではですねあの理学療法士を、はい、えー、備え付けであの専,、えー、専従させております、うん、であのその方にですねあの体をしっかりこう見てもらって、はい、お互いこうリスクをね、うんうんうん、こうちゃんと分かりながら開催に進んでますので。うんうん まあ、できる限りこりリスクをどんどんどんどん減らしながら開催できると思いますのではい、でね、ぜひ参加してください。ぜひね <clears throat> 無理かもしれないじゃなくてまず申し込みをね <laughs> していただきたいですね。ま子さんが乗れますから。 <laughs> 頑張ります楽しみです。はいじゃあ今回はお話ありがとうございました。ありがとうございます次回乗れるの楽しみにはいありがとうございます。 <laughs> それでここまで来てもらいます、はい、で足を片っぽもらいますこっちが右足をこっちだけはい、はい、もらいます、はい、でこっちを少し開いてはい、はいで行かなくてもいいからこうで上半身で移動できます前とか後ろには移動できます。そうそうそうそう。足ちょっとずらしますはい。で、うん、もうちょっと前に行けたら。そうそうそうそうそう。 そんな感じで、こういう短いやつ、本来、釣り上がっちゃったと思う今、下げるとかって、足を決め決めて、固定して、ビンディングして、ここでニーグリップができるようなるほど、はいで乗り方を教えてでもっとこう力抜いてとか、えうん、そんな感じで、慣れたら V イてマスク外したい、はい、したら倒れないからさあの ここにフロントの人間がいてこうやって話しながらやるんですよ、はい、でスタンドを外してくれるスタンドを下ろしますよ、はいはい、そういうとこだよでこれ補助輪が、まあ、アウトリガーって我々呼んでるんですけど、はい、これアウトリガーがついてるからはいはいはいで後ろ乗れる絶対乗れるで後ろにあの後ろ見れるハンドルに手離してその車輪、はいうん、こいつがあると、ここで止まっちゃうんですよ、はい だからある意味曲がれないの、はいはいはい、その代わり絶対に危なくない倒れない、うん、からこれでまず練習して初めは人間が押しますこんな感じで、はい、でハンドルをちょっと左にしてちょっとだけそうそうそうそんでまっすぐにしてでこのバイクに乗るコツは今あなたすごいバランスの感覚がいいから大丈夫なんですけどこのこういうアウトリガーをつかない、うん、つくとそれに酔ったり死んじゃうからつかないで とにかくまっすぐするようなで前見てでちょっとスピード上げて押すよはい、で我々がこうやって一緒に走る、はい、ハンドルちょっと右に切ってちょっとだけあうまいうまいうまいでこれ白線うん白線に沿って走るような感じではい、エンジンエンジン点火押した押した押したはい、行くよ。はい、はい、はい、行きます。で、我々スタッフがこうやって一緒に走って支えはい、なるほど。はい。はい、 はいうまいうまいうまいうまいうまい下もついてないあなた上手いくぜおいもう少しゴール見逃していくぜいくぜいくぜはいゆっくりブレーキかけてゆっくりブレーキそうですはい楽しいで <laughs> ゆっくり上げますよと、はい、そしたらスタッフがこの足を向こう側から持つ誰かがね、はい、はい、じゃあこれ手抜いて話しちゃうよはい、はい、ちょっと俺が挟まったはいはいはいはい、はい、ありがとうございます 楽しかったですよやっぱりセンスいいんだなって思ったもう次回って言ったけどもうとりあえず一歩は踏み出したから次回はもうきっと私は 補助輪が外れると思います。ということで、え今回は SSP の活動を取材させていただきました。本当に想像以上にいろんな障害がある方が乗れるんだなっていうことをなんかすごく実感したので、え皆さんぜひ一度一度まず体験してみてこの楽しさを感じてほしいと思います。はい